欢迎收看九德电子产品超详细。今天要为各位介绍的是我们九德电子全新升级的区网云端即时数据监控记录系统 Join System，而它最主要的功能就是将多样化的传感器，如温度、湿度、风速、雨量等各式数据，以系统的方式整合，达到便于监测使用的目的。Join System 简单分为两个部分。 第一是 Join LAN 区域网路，第二则是 Join Cloud 云端网路。前者便于用在一些封闭不外联的内部区域网路，后者则可以透过无线网路在任何地方都能透过云端来及时使用。而两者的连接方式都是透过一台 JSC 来连线，宽度最长约十 cm 的大小，使用方式可以透过四到二十 mA 或是 RS 四八五来进行传输。 每台 JSC 最多可以提供四通道数据输入，并附有两组的 relay 开关。接着，我们来讲讲如何使用 j o i n System。将硬体装置都安装到位以后，无论是透过电脑、平板，或是 iOS、Android 的手机装置 j o i n System 都是支援显示的。在电脑上甚至不需要安装任何软体，透过浏览器就能轻松操作 j o i n Cloud。而在我们 j o i n System 中， 除了可以监测各传感器数据以外，也能将长期资料记录为 CSV 或 PDF 形式。前面提到的 relay 控制也能在里面找到。除此之外，还能自由的设定警报上下限，并发送给 email、line 等软体做及时的警报提醒。应用非常多元且便利。以上就是我们针对 Join System 做的简单介绍。 如果有其他相关问题的话，欢迎留言给我们。想看更多类似的产品资讯的话，也欢迎追踪我们九德电子。我们下期影片再见，拜拜。